wie verhalte ich mich, wenn das Wasser durch den Abfluss läuft? ja, äh, ich denke mal, ich spreche in Panik aus. Ja, das ist echt das Schlimmste, was passieren kann. Ja, weiß Gott. Mhm. Aber das, das ist, aber so, uns jedem schon mal passiert. Ja, oder? natürlich, aber es ist eigentlich keine richtige Antwort. Nicht? Also wie verhält man sich? Ähm, ja. Also ja, ich glaube, ich, ich renne rein aus der Tür. Ja, oder man ruft den Klempner an, dass er sofort kommen soll und unten das Rohr zumach. Unten. Ja, weil das läuft ja nach unten, das Wasser irgendwie. Ja. Also hoffen wir, dass es niemals passieren genau. würde.